приветствую тебя. Сегодня в выпуске мы осмотрим работу синтезатора. Синтезатора, как он называется у нас тут. Называется он у нас MC37A а, Electronic Cable Yards. Вот. Итак, рассмотрим работу синтезатора Yamaha. Фука Yamaha. <laughs> Ямаха, размечтался. Я, Ямаха это моя мечта, да. Он стоит, блин, 1012, если он еще продается. Ямаха 443, по-моему, или 433, я уже не помню. Вот то вещь, блин, ну, кучу денег стоит. Вот, ну, а для меня это куча денег, да. Сразу я такой себе купить не могу. Вот. Поэтому я себе купил, можно сказать, детский, <laughs> с недетскими возможностями. <laughs> Вот, барабанчики играют тут. еще имеем. можно такое исполнять? готовился, поэтому люблю все экс экспериментировать. <laughs> Вот, поэтому извините за мой английский. маємо тут Я это не записываю, потому что это все и на, и на камере неплохо будет звучать. еще моя что это такое что-то типа так. Но это надо время, конечно. тут барабаны, ёптать, а? Зрение уже херово, сейчас пойду очки возьму, блин. Ни хрена не вижу. там этот, где тут барабаны, ептите? Пиано, ну пиано, тут есть какое-то... идиоты, то идиоты с окна там, блин, что-то им не нравится. Ну, гопники, что с них взять. Дебилы, блядь. Так, что у нас тут, блядь? Что у них тут? Прикольно, слушай, мне нравится. за прикол, бля? А где барабаны тут? Где бешеные барабаны? Говорили, что тут можно на барабанах. Так, що ми маємо, що ми Вот выключили его и опять включим. медленно сделаем темп 60. 60 ударов в минуту, как сердце должно биться у нормального человека. эксперименты, эксперименты. Это что-то типа китайцы какие-то. <laughs> Китайцы прилетели к нам на север. <laughs> Вот, что у нас тут еще есть? Идешь барабаны, Games says. Attack on the Hamidsa. надоело. Хочется что-нибудь посерьезнее, что-нибудь сбахать. Ну, надо что-то придумать. Ты ж тут барабаны. Ты ж тут с барабанами играть. О, какие серьезные вещи.